lamunrang sering macasholawat ke kang lempeng maca sholawatna Carana hijji boga wudhu Du macasholawatna ulah di itungan tilu madeb kiblat atau ngedeg ngedeng ngigir madb kiblat turnyahu karena makna sholawatna. mueta laguurampi kapngkanjing nabi mesti awal muhalpo pula bulan Ramdhonsaudararah rasa antek tadinyatah lempang Kapuri diurii pasti Soleh Ayo jalan Ka dituka kalanya dipicung yo jalan kaman I Madinah kam Madinah Lumpang ku to telila ayah masjid Madinah bener jaiba ya, Madinah cek ulat teh ngan ditanya ke orang Arab di mana dua anjing enggak yeah. <laughs> ken duaan mah waktu kasolear <laughs> Masya Allah kurang Arab nanya asal di lawang cek kurang Arab tuh menang dengan lawang lawang lawang gah lawang Arabi jaga temmenang cat pikiran cat pikiran man naik luhurmak lawang nah naik kalau oh, tembok barng di lobat turun keap asub ke masjid Masya Allah impian-ian model ko pohok padahal kappicung ngtina dipicung aja jalan ke itu nah sekali deh emang ngimpi ke Cisoka bareng yang sih ya. <laughs> ya Allah ya Rabbi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah malam iya memual panjang simkuri iya ya geus karasa deui rada tiris deh. Eh, tinggal orang malam berrwa juga sehat sehat kamari bisa ngomong-ngomong ngacan nih merada mantap catat Kanjeng lahir ke alam duniadek nyampurnakan akhlak orang nusa itu jauh na jarrakna segitu jauh nama tetapi orang kasorot ku Kanjeng nabi hingga orang tehhese capek iman ke Allah iman ke kangjeng di dicilongok lamun lain kasorot kusinar ku sinar nabi mualaya muludan tapi ia mah wah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu alam <laughs> anu jelas muludan <laughs> tah kos kitu aja kayak insyaallah kula sehat kurang teruskan tentang akhlak kangjeng nabi jeng rahmat Kangjeng Nabi orang ceritakan rahmat Kangjeng Nabi kuma boro-boro urang kafir asup ka neraka kafir asup ka neraka disiksa dibelum di neraka nyanakan nyebut Allah Allah Allah Allah kafir wabeh kafir Allah Allah Allah ditempokan ku kangjeng yang ditumbok kafir disiksa kafir Muhammad aduh Muhammad bejaken ke Pangeran hayang balik de kanya de iman ke Allah iman ke anjin sebab ia gara-gara timan ke Allah jnta iman ke anjin kami dibel di dunia kami tewauh ke Allah tenyahong ke Allah tewauh ke anjin wari wari mawau jadi numantak kafir di neraka bari disiksa bari Allah Allah Allah di dunia menyana tilok nyebut Allah taha sebab di akhirat nyana nyebut Allah Allahan Allah Allahan nginahin tadi istana neraka nah. sebab wauh ke Allah kan Jeleman Wowuka Allahwali Wow Allah nikmat Solihin Wowuka Allah nikmat urangwauka Allah yakuari diberlah kenikmatan sesuaijengngka urang ke Allah kafir mah kafir tewauka Allah riwu baikgakuak kayakku kayakna tetap riwuh baik paling orang madi urang di celong tukang ojek en nyandung obat ya akan perhatikan nikmat jasakan wehe bukanoj nyandung obatjiput berarti kita hitukanojoj Wow Allah jadi kenikmatan nah kafir medi ini naraka Wow Allah Allah Allah Allah hingga hayang balik dinya naka dunya dek imankusebab Allah Allah nanti Iman tetap eh disiksa ngannti kulantaran nyana Allah Allahan diturunkan saeti panasna eta rahmat kanjing Nabi datang kadinya niku maju Pak Masya Allah sebenarnya Allah Allahan tah lamun teu Allah Allahan di akhiratna di narakana iyo beki kenceng beki kenceng siksaan anak oh ayo aya nu uza lata teu Allah tah pir nunyahoka Allahmah dia akhhiratan ke Allah Allah eh, isiman terus ngan penghormatan kawah ke Allah Rohmat Kangjeng Tea datangngka diturunkan Sayti coba atau kamu urah kurang mau ke Allah lauka Kangjeng Nabi ngalaksanakan perahanan hasanlah <laughs> kurang mengismmaal aya harpan karena raka baik kabeh polilisina Abrinakabeh soga kecuali dit makanakalalahlak itu bangun <laughs> terus geja Insya Allah orang lanjutgeng dongeng dongeng kanjing nabi ke di mana sehat cukupkan seki kurang nga doa اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته